ати зебо каме бо ҳамдигар рӯбойхонӣ мекунем майлаш мо розӣ ҳастем азизи ман бирафт бокӣ бихандам азизи ман бирафт дил бокӣ бандам қасам хӯрдам ба чашмони сиёҳаш ки то ӯ барнагардад ман нахандам азизам азизам бевафоӣ пеша кардӣ чароррафтори ноандеша кардӣ аз аввал аз аввал ваъдаҳои хуб кардӣ дар охир дилам ро сад пора кардӣ ин зиндагиам бо ғаму дарди ту гузашт ишқи ману ту бо ҳам яке якбора гузашт ҳар чӣ ки буду гузашт маро нест ғаме сад вои даре ки умри ширинам бигузашт ман шешта будум ки як ҷавон пайдо шуд рӯи молча ба даст далару боло шуд гуфтум эй ҷавон оста бирав чақон шуд айёли дилуш ки зангирӣ осон шуд ҷавоне мӯ ҷавониро биё ҷонам даме бо ҳам нишинем ҷавонӣ гавҳари ноёб бошад ки рӯзе мерасад ӯро набинем гар моҳ шавӣ назар ба сӯят накунам гар об шавӣ назар ба кӯят накунам гар дастаи гул шав ба замин биллоҳ ба худо гирифта бояд накунам дуто духтар ба сӯи боғ мерафт дуто духтар ба сӯи боғ мерафт яке пешу дигар гулчида мерафт ва қурбони ҳамон пешина духтар ки зулфаш то миён хандида мерафт аз омадана тоза бишуд доғи дили ман аз рафтанако мурд чароғи дили ман як дашти калон бошад як дашти калон бошад нигоҳи ту кунам то набошад дар дил доғи дили ман эй духтараке дар қади пасту ҷону маълима шавӣ дар таги дастут хонум журнал тагирум варақ варақ гардонум адресам намеёбум ки саргардонум дар пуштаки хонамон гули кишмишай такси омадаи дилакам дар ташвишай оча мега оча мега и домоду кадомишай ҳаме қадпастаки кулулаи мобангишай азизам عزیزم هر چی کردی من نکردم زدی خنجر به قلبم در نکردم زدی خنجر به قلبم میانی دوست و دشمن جداگی را تو کردی من نکردم من شیشتا بودم من شیشتا یا سر شو نکنم این بچه ای ره گذر دیوانه کنم دیوانه کنم اشاره خانه کنم кӯдак шагиру худакша овора кӯну э ёраки майдаҳаки туфли пӯшум аз тақтақи туфлиёт карай гӯшум гуфтум биравум гуфтум биравум туфлиёша бифрӯшум аз пӯлаки туфлиёт нимта бинӯшум гул дорам эй азиза гули кас дар кор нест ёр дорам эй азизам ёри кас дар кор нест аз барои номусам тахти бузурге сохтаам зери тахти подшоҳӣ булҳавас дар кор нест ало духтар сафедай чодари ты ало духтар сафедай чодари ты мани мискин хуломи очаи ты агар оча мара домод гирад ҳар он чизе ки дорам садқаи ту аз боло меой ба чаҳар байдил монум оҳа ки дил ман дар сари роҳат монум оҳа ки дилум бигирау чашмота ту кур шави набини пеши пота эҳ духтарҳо шудааст биёед хубтараш ҳамин тамоми рубоихониамонро дар коллеҷи худамон идома медиҳем